igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi kitubwira igihe kidasanzwe ishingiro ry'imana ryigeze gucamwo yewe ry'amageragezwa adasanzwe igihe kidasanzwe ishingiro ry'imana ryigeze gucamwo igihe c'amageragezwa adasanzwe bagenzi nk'uko tumaze igihe tubibona twarabonye ukuntu imana yaremye abantu mu buryo ibakunze cyane ariko kubera umugwanizi yari yamaze kuboneka yaradometse azana icyaha ku isi mu muntu maze amaze kukizana gitoranya kayini kayini yica aberi urupfu nago ruba ruraje kubera yuko abagahini babandanije bagwira byatumye isi itera yononekara maze ubweranda mu bantu burabura Yesu rero yaje kugira ngo agarukane akanovera k'ubweranda yongere areme mu mitima yacu ubumana kandi Yesu ibyo amaze kubikora yaciye asiga ashyizeho ishengero ry'iwe ridasanzwe aravuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujyanye yesu aravuga ngo rero ishengero nshizeho ritegerezwa kubakwa muri njyewe nzira no kuri n'ubugingo nicyo gituma twabonye yuko ikintu cya mbere kiranga ishengero ry'ukuri dukwiye kurabira ko ni uko ryizera yesu kirisite nk'umwami n'umukiza wiwe ariko bagenzi mu gihe cya efeso igihe yesu kirisite yari amaze kugenda mu ijuru haciye atangura kwaduka abandi bantu bigira abayuda atari bo batangura kurwanya inyigisho nzima

bagenzi mu gihe cya kera hari hari abisirayeli hamwe n'abantu b'abanyamahanga ni kuvuga zari impande zibiri zonyine yamara kino gihe hari hamaze kuba impande zitatu zidasanzwe hari hariho abapagani batemera imana batemera na yesu ariko kandi hariho n'abandi bigira ngo bemera imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo mu guhakana yesu kirisito n'ikimazi yadutangiye rimwe gusa imana imana cyane uyu munsi udasanzwe naho turaraba mbega inyuma ya efeso ishengero ryaciye rigenda gute dusenge mwami shimwa urukundo rwawe hezagirwa kubw'ijambo ridasanzwe ryawe uyu munsi ubwira uduha amahirwe yo kumviriza mwami turakwinginze ngo uduhe kuritahura mwami bantu bafise indwara zitari zimwe kugira ngo wowe umuremyi wabo ubahe kumererwa neza mwami abantu bafise ingorane zitari zimwe iyi si tuyibayemwo dufise ingorane mwami imbere y'uko twumva amajambo yawe ndagusaba ngo mu izina ryawe ryera uyu mwene data ari kumviriza rino jambo ubanze umukize ibibazo byiwe byose hama uce witaho n'ikibazo cy'umutima iri jambo rimubere ngirakamaro rizotuma ashika mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen bagenzi uyu ni umwanya udasanzwe nk'uko narimirije kubivuga wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza uyu munsi turaba ngo igihe kidasanzwe ishengero ry'imana ryaciyemo mwibuke yuko mu kigwa twaherutse kuraba twari twavuze yuko yesu yagereranije ibihe ishengero ryaciyemo n'ibisagara birindwi byo muri aziya ntonya uhereye kuri efeso igisagara cya kabiri gikurikira efeso ni simuruna hama muri simuruna ujya muri eh, sarudi tiwatira filadelfiya hamwe na laodokiya bagenzi ni kuvuga ngo igisagara cya mbere ni efeso igisagara gikurikira efeso ni simuruna ariko tubanze turabe ubusobanuro bwa rino jambo simuruna kubera yuko twari twarabye efeso ubu naho tugiye mu kindi gihe ishingiro ryagereranijwe na simuruna imbere yuko tumenya impamvu yesu arigereranya na simuruna tubanze twumve ubusobanuro budasanzwe bwa simuruna simuruna bisobanura iki simuruna bisobanura ikintu baturiye cyanye bafyonzafyonze bakakigira ubunwenwe hama kikabona kurungika kamoto kacu simuruna ntabwo ari ikintu kigumye uko gusa batagifyonzafyonze cyangwa ngo bagihure bagisekure cyangwa bagiturire ntigishobora gutanga um, akamoto kacu ni ku muri ubwo buryo nyine n'ishengero ry'imana yesu yahisemo kubyitiranya n'iri zina na kino gisagara cya simuruna ni kubera iki bagenzi ariko reka tubanze turabe amajambo yesu avuga kuri simuruna yesu hariya mu byahishe yohani igice cya kabiri duhereye ku murongo w'umunani aravuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'isimuruna ati uwa mbere kandi akaba n'uw'iherezo bagenzi uku kwivuga kwa yesu ari we byaba bivanye n'icyo rino shengero rikeneye n'icyo agomba kuribwira rero aravuga ati njyewe uwa mbere nkongera nkaba n'uw'iherezo yesu arerekana yuko mwari no jambo ari we byose kandi niwe ashobora byose niwe mwami w'abami niwe aganza iri jambo rishatse kuvuga iki yesu arashaka kubwira abanyesimuruna ishengero ry'ukuri aya majambo yesu yavuga hariya kiriya gihe na n'ubu yesu ni kwari aracaye atubwira n'uyu munsi ishengero ry'ukuri rirabwirwa aya majambo ngo njyewe uwa mbere n'uw'iherezo bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ngo niwe mwami w'abami niwe ashobora byose ibintu byose niwe abikondorora rero ryari ari ishingiro ribwirwa ngo ntutinye ibyo ugira ugirirwe kubera yuko njyewe umwami wawe ari njewe shobora byose izina ry'imana rihabwa icubahiro yesu aravuga ngo wa wundi yari yarapfuye ariko bakaba ari muzima bagenzi aya ni amajambo yesu yavuga hariya muri yohana abarira intumwa ziwe zibarira amajambo adasanzwe aho yavuga ngo ni ni njyewe isi yatanguye kunyanka reba ukuntu yanyase bakashinyagurira kugeza n'aho banyica bakanyica ariko ngo narazutse ni kuvuga ngo iri shengero ryategereza kumenya amagorwa rigira rigirigwe yuko arayahereye kuri yesu na yesu nyine yarapfuye ariko nk'uko bibiri bishingira intahe ku munsi ugira gatatu yarazutse ni inkuru y'ibyizigiro ku ishengero ry'ukuri yuko n'aho abisi bo bagerageza bakabagirira nabi hariho amahirwe yo muri yesu izina ry'imana rihabwa icubahiro iri shengero ryatanguwe mu mwaka w'ijana na rimwe riza guhera mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatatu mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatatu aho umwami constantino yari yimye ku ngoma yiwe iri shengero rero byaranzwe n'intumwa zidasanzwe aba bagabo n'abagore bari abakirisitu b'abizera badasanzwe bagiriwe amahirwe yo kubana n'abantu babonanye na yesu ishengero rya efeso ryari ishengero ridasanzwe rigizwe n'abantu badasanzwe kubera yuko ryari rigizwe n'abantu nka ba petero na ba yohana na ba yakobo bagiriwe amahirwe yo kwicarana na yesu maze bakamubaza bakagira ibyo baganiye bakamwibonera n'aba bantu bo mu gihe cya simuruna nabo nyine bari abantu badasanzwe kubera yuko hari harimo abagabo n'abagore ba bandi biboneye yohana bamuterera mu ngunguru y'amavuta babandi babonye ukuntu umumarayika yaje agakura petero mu ibohero bari barahuye na pawuro wa wundi kera yari sawuri kandi bari barakoranye n'ibikorwa bidasanzwe na basira hamwe n'abandi bari abantu badasanzwe mu by'ukuri rero bari iki gihe kandi icyo twavuga ni uko hari ku ntwaro y'abaromani hatwara abakayisari yari roma yari pagani ni kuvuga ngo aba bantu batwaza intwazo y'umukazo maze bakavuga ngo uyu yesu yitwa umwami agomba kudukura ku ngoma yacu tuguye kumugwanya maze bagaca bahitamo n'uwo muntu wese ashingira intaye yesu kirisito bagahitamo kumwica no kumugirira nabi aha twavuga abantu badasanzwe nka batwaye iroba mwa kino gihe maze bagafata amasitade bagafata amasitade ajya bakiniramwo inkino cyangwa ibindi bagafata ibigo bari byari byarateguwe gukoreramo ibindi maze bakahibihindura ubusho amasoko bakayahindura ubusho maze bagafata abantu bakabazana muri ubwo busho hanyuma bagategura umunsi mukuru runaka bakavuga ati ubu rero tugira twihereze maze bakagenda mu mashyamba bagafata intare maze bakazimaza bigaragaza nk'ukwezi amezi abiri cyangwa iminsi myinshi zitajya kugira ngo zigwize uburakari barazimaze igihe kirekire tutodetermina uh, nk'uko ibikoko bishobora kuba bibaho maze zasonza bagaca bafata uwo munsi rero mukuru bateguye bakazana abakirisitu batoye kugira ngo baze kuryoshya ibirori icyo gihe maze bakabashyira muri stade hagati bakugurura umuryango urimo za ntare za ntare zikaza zikabasimbira ko zikabatantamagura maze zikabajya bose maze umwami n'abagendanyi biwe hamwe n'abandi bagabo batwara iroma hamwe n'abapagani basega ibigwamana bo mwa gihe bakaryoherwa bakavuga ngo uyu muntu aje kudukura ko aba bantu bizeye yesu yaje kudukura ku ubwami bwacu mbere akaduha dukurako n'ibigirwamana byacu iki gihe abantu benshi sinzi baba baje baba baje muri iyo stade kugira ngo bashobore kuryoherwana n'umwami mu birori umwami yaba yateguye cyangwa abandi baganza baba bateguye maze abantu babona tiye bano bantu bemera mu by'ukuri bagapfa bafise igituma bemera bapfa baza abantu bose bakavuga ati nanjye ndemeye gukurikira abo bantu uko rero abantu bamwe baturigwa uko abantu bicwa uko abantu bagirirwa nabi niko n'abandi babandanya bagwira yesu aravuga ngo kino gihe rino shingiro riko riracamo birakwiye yuko ryitwa simurunda ryari ryiteguye guhura n'amagorwa adasanzwe yesu ararigira inama aravuga ngo hariya ku murongo w'icyenda ntutinye amagorwa ugira ubabazwe yesu aravuga ati ntutinye amagorwa ugira ubabazwe kubera yuko nanjyewe n'ibisigiri kwanye ni njyewe yatanguye kwanka mugenzi iri ni ijambo ridasanzwe ribwirwa n'ishengero ry'uyu munsi kubera yuko amateka yo mu gihe cya kera arisubiriza na n'uyu munsi abakristo ntibategerezwa gukundwa n'isi n’ibisigukunda uzoyironkamo ibintu byose ukeneye mu buzima izoguha amafaranga izoguha ubutunzi hamwe n'ibindi ariko niyakwanka uzomenya yuko ijuru rigukunda kandi witeguriye kuzoronka ubutunzi n'ubwami kandi n'ubuzima budashira mu gihe mu gihe tuzoba tumaze gushika mu bwami bw'imana izina ry'imana rikomeze guhabwa icubahiro ijambo ry'imana bagenzi ribandanya ricubwira yuko ngo wame uyoboka gushika gupfa bagenzi ubuzima turimwo bwo kugororoka ntabwo ari ubuzima bwo kwikurayo no kurondera ahantu duhungira kubera yuko ninagenda gusenga ababanyi baduca bankunda kubera dusenga hamwe hama ndonka uburyo mbaho abandi nabo bakavuga ati njyewe ninagenda gusenga hariya mwari gadini baransengera hano indwara zanjye zose zikire baransengera ndonka akazi ndonka umugabo hamwe n'ibindi bagenzi abandi nabo bakavuga ngo ninaheba iki ndaza kubura akazi ninaheba iki ndaza kuronka n'ibindi ariko yesu aravuga ngo wame uyoboka gushika gupfa ukuri dukwiye kugushingira intahe aho tuba turi hose mu byo tuba turimo byose birakwiye yuko twama tuvuga ukuri mu gihe cya efeso babandanije ari abantu badasanzwe badahugumba hari intumwa yo mu gihe cya kera bagenzi hari intumwa yo mu gihe cya kera yabaye ubushingire ntayo mwa kino gihe cya simuruna kugezaho aba umuntu w'umwizigirwa agirwa amahirwe amenyana n'intare maze amaze kumenyana n'intare yo mwa kino gihe igihe intare bari bayifashe bayijyana muri sitade kugira ngo ize kurya abantu nk'uko bari basanzwe babikora iyi ntumwa y'imana bamaze kuyishikana muri sitade bayirekurira ko ya ntare maze ya ntare iraza hakumugica imusimbira ko kumusomagura abantu bose bari ngaho muri iyo sitade barumiga baravuga ngo imana ihabwe icyubahiro abantu babandanya bagwira abantu babandanya bakira yesu n'umwami n'umugiza wawe mugenzi abantu biteguye kwihana gushinga ntahe kwawe biteguriye kwihana ku buryo ku kuntu we uhagararira mu kuri wamenye bagenzi ishengero ry'ukuri dufise ibyizigiro yuko vuba bidatinze umwami wacu yesu kirisi agiye kuza agiye kuza vuba nibyo agiye kuza kubera yuko bibiri tubwira ati unesha nzomuha igitsibo cy'ubugingo bagenzi yesu kirisita amaze guca mu marushwa ya hano ku isi akanesha yaciye ahabwa izina ridasanzwe hariya mu bifilipi igice cya kabiri umurongo wa cumi na rimwe havuga ngo nicyo gituma abantu bose bo ku isi n'ibintu byose byo ku isi bikwiye gufukama mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito kugira ngo bimusenge byacure yuko ari uhoraho kandi bizohesha data uhora imana ya twese icubahiro mugenzi nawe yesu avuga ngo ntitwagirwe amahirwe tukanesha tuzohabwa amahirwe yo kwambikwa igitsibo cy'ubugingo kandi ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira mugenzi ntidutinye uru rupfu rwa mbere bagenzi ishengero ry'ukuri rifise ukwizera gukomeye ko muri yesu kirisito riremera riremera ibyizerwa byose byo muri yesu kirisito haba gukunda yesu no gukunda imana mu kwitondera ibyagezwe n'imana kandi tukagira ibyizigiro bidasanzwe yuko naho uyu munsi topfa hariho hariho umuzuko hariho guhabwa ubuzima ubundi bushasha kandi hariho urupfu rwa mbere hariho n'urupfu rwa kabiri mugenzi iki gihe cyo mu gihe cya simuruna bari bafise iyindi ngorane tubwira tugaruke ko haruhande yo guhigwa n'abapagani b'iroma kugira ngo babinzizemo gukurikira izindi mana bari bafise kandi n'abandi bantu bigira abayuda atari bo bari bafise abantu bigira abayuda atari bo eh, bari abantu bigira abayuda atari bo na n'uyu munsi barahari aba bantu bemeza yuko bubaha imana mugabo bakahakana ukwizera n'inyigisho kuzima yesu avuga ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari zagezwe n'abantu gusa ibi ni byo tugiye kuzora bamucirwa kizokurikira ukuntu inyigisho zahinduwe bagenzi ariko uyu munsi mugenzi dutegerezwa kuba nk'uko yesu agomba tugahagarara dushikamye mu kuri tutarinze kuraba porofi za buno bugingo ikigo cy'uyu munsi niho kitwerekeza mu gihe turaba amaso yacu tuyerekeza mu gihe cy'ishengero rya simuruna nimuze bagenzi tuje ku kuri tukumire ko nk'uko abo mu gihe cya simuruna bumiye ku kuri yesu arerekana yuko rino shengero rikwiye kutubera akarorero mu guhagarara dushikamye mu kuri tudahugumba tutarabye naka canke turabe naka tutarabye inyungu izi canke ziriya ariko tukavuga ati niba ukari ukuri nkwiye kukugendera menya inzira y'ukuri kandi niwamara kumenya inzira y'ukuri uce ugenda uhagarare uyicemwo yesu yiteguriye kuza kugira ngo aguhe igitsibo cy'ubugingo kandi unesha ntacu urupfu rwa kabiri ruzomugira mugenzi yesu kirisita agiye kuza vuba bidatinze hariya muri yohana ibyahishe yohana igice cya mbere umurongo w'indwi bihabwa ngo ehe arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise nabo nyine bazomubona kandi yesu igihe azobaje Pawulo arabisobanura neza aho avuga ngo amajwi yose azokumva ijwi ryiwe maze abapfuye bizeye icyo gihe bazoca bazuka batacongera gupfa maze natwe abazaba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa n'ibicu dufatanye n'abazaba bazutse icyo gihe dusanganire umwami wacu yesu kirisito mu kirere maze atwijanire mu bwami bw'imana buherutse ariko kandi yesu ategereza gutunganya isi ukundi kuntu gushasha ego ategereza gutunganya isi ukundi kuntu gushasha Yesaya arabyandika avuga ngo hano hariya mu bya Johana mirongo ibiri avuga ngo kandi mbona ijuru risha n'isi shasha kuko ibya mbere bitsoba byagiye ntibyari bigihari yesu arifuza gutunganya ibindi bintu kundi gushasha ariko kandi uyu munsi yifuza gutunganya ubuzima bwawe n'ubuzima bwanjye yesu arifuza yuko tumwugururira kubera ahagaze ku rugi akaza iwacu mu mutima wacu akinjira nimuze bagenzi abantu bo mu gihe cya simuru n'abatubere akarorero kadasanzwe maze tuvuga ati bano bantu natwe turemeye kuba nkabo duhitemwo guhagarara mu kuri niba ukuri maze kukumenya maze mpitemwo guhagarara mu kuri ntahugombye natinye ibigeragezo bya satani ntatinye amaprofi mu gihe cyose uzoba ukuri ukurikije inyungu zawe z'ubuzima mu gihe uzoba uraba ukuri ukurikije ibigukikije ukavuga ati kugira ngo nk'aba beza kugira mboneke neza kugira mpeshe ibyaha byanjye hamwe n'ibindi aho uzoba uri kuratakara mugenzi wewe uzoba uhisemo kubika icyaha muri wewe kandi yesu avuga ngo ngiye kuza vuba kandi kizoba kimuzanye azoba ari kurimbura icyaha kandi icaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yase kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe ariko mugenzi ndakubwira yuko abagororotse bazohabwa igihugu igihugu gihora ari icyabo ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirirwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mwakira ijambo ry'imana mugenzi ngwino kuri yesu wifatanye n'iri shengero ry'ukuri ryakomotse mu gihe cya kera rifise intumbero yo kwemanga ukuri uko kuri kose kandi bakavuga ati turemera no gupfa nk'uko yesu kirisito yemeye kudupfira kugenzi ushobora kuza gufatanya natwe maze tukabandanya mwari n'urugendo turimwo niyi ntambara turimwo turwana n'ibitero by'umugwaneze ariko kandi dufise intumbero yo kugenda inzira nziza nka mukristo kugeza dushitse mu mugwa wera yerusalemu sha niho mu gihugu c'ivyiza ushobora kuturondera ku nimero akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe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 kubera yuko yiteguriye gukiza ubuzima bwawe ariko kandi Yesu akifuza yuko bukwiye n'ubuzima bw'abagenzi bawe bakwiye gukira birakwiye rero yuko ukora bino bintu bikurikira ugakora abone sabusikarayibi kugira ngo abandi ba ikindi kigwa n'icyaza uzoce uraba igikurikira hama kandi ukore paritaje kugira ngo ukwiragize buno butuba budasanzwe ku bagenzi bawe hamwe no kundi izindi nshuti zose kugira ngo zishobore guhabwa kwa rino jambo ridasanzwe ikindi gikurikira ushobora gukora rayiki mu ntumbero yo kutwereka yuko afashijwe n'icyigisho hama kandi ufise nk'umutwaro canke inyunganizi woduha mu ntumbero y'uko ijambo ry'imana ritera imbere canke ufise ikibazo ushobora kudushikiriza runaka aho hose ushobora kubyandika muri komanteri maze ugashirako kontakite zawe twoca tukurondera kugira ngo dushobore kuguha inyishu ihwanye n'uko ijambo ry'imana rivuga kuri ibyo byose no kuri ibyo byiyumviro byose ushobora kuba washikirije yesu aguha umugisha akugirire neza kandi aguhe kumwizera no kwama umuyoboke ibihe byose mwakira ijambo ry'imana